စကလေးမလေးသွေးမေးဘူးလေမုံဆောင်နဲ့ရလီလေးပြောင်းလဲအတမတိန်အလမလေးရှမ်းမိတ်စာခွေးတတိုက်ကိုအမြင့်ပြအောင်တော်လန်တိုက်မယ်အမျိုးမြတ်တဲ့ဒုပီရီအတွေ့ တိုက်စင်တစ်ဆက်ကလေးမှလည်းသွေးမအေးဘူးလေမိုးဆောင်နဲ့အလီလီပြောင်းလဲအတမတိတ်အလမတိတ်ရှမ်းမိတ်စာခွေးတိုက်ကိုအမြင့်ပြတ်အောင်တွန်းလှန်တိုက်မယ်အမျိုးမြတ်တဲ့ဒုပီဒီအတွေမိသားစုရဲ့ထဲကမတွေ့ရင်ပြည်သူအရေးအတွက်ရှိဆုံးကနေလွမ်းစိတ်ကိုရှင်မသိလို့ရှမ်းငွေတွေချအသက်ကိုသူမငဲ့ပဲ တော့အဆွေမျိုးသားမရဝေမနေအများချိုးတဲ့သူစူးစားနေအသက်တွေစတေးလို့တောတောင်တွေကြားရုန်းကန်လှူရှာနေအသက်ပြီးမရှိတော့ငါနေလက်ကလေးကိုယ်ဘုတနက်ကလေးပေးနေခွေရုပ်တို့မျိုးဖြုတ်စေဖို့ ဆက်တိုက်မယ်အမောင်ကြတဲ့ဤသူဘဝတွေထောင်ချောင်းဘဝမှာလွတ်မြောက်စေဖို့လေ ချင်းတစ်စက်ကလေးမှလည်းသွေးမိဘူးလေမိုးဆောင်နေလေလေပြောင်းလဲအတမတိန်အလမလေးရှံမိတ်စာခွေးတစ်ပိုက်ကိုအမြက်ဖြတ်အောင်တွန်းလှန်တိုင်းမယ်အမြုပ်မြတ်တဲ့တို့ဤဒီအတွေ့မိသားစုရဲ့ထဲကမတွေ့ရင်ဤသူအရင်တွေ့ရှိဆုံးကနေလွမ်းစိတ်ကိုရှင်မအသိလို့ရှံငွေရင်းချတတ်ကိုသူမငယ် များစုတွေ့သူကြိုးစားနေဘဝရင်စတေးလို့တော်တောင်တွေကြားရုံကန်လှရှာနေအသက်ပြီးနဲ့ရှည်ဆုံးကနေလက်ကလေးကွေးဖို့တနက်ကလေးပြီးပြီခွေရုပ်တို့အမျိုးပြုတ်စေဖို့လေ သွေးသက်ကိုပေးဆက်တိုက်မယ်အပေါင်ကြတဲ့ပြည်သူဘဝတွေထောင်ချောင်းဘဝမှာလွတ်မြောက်စေဖို့လေ